喂，到了吗？好，稍等我一下。你要去拿椅子是吗？ neglected order. what we science folk call a body? We could check out here. Oops, never mind. 我怎么在里面呢？把你踢进来，要不然你会被毒死。 有个剩四十五。 个报价机器人。 剩他一个，下面一只，小机器人而已，刀没弹了，刚好，哎，吓死。 干，我搬椅子搬到有够累的，操！ <laughs> 真的，真的超操作，你要搬到三楼，搬 <laughs> 到三楼，操！哎， <laughs> 好，我先把椅子拆开，慢慢来。